Yo creo que el tiempo en clase la mayoría de la gente no, no, lo aprovecha, o no lo aprovecha muchas veces, porque distracciones, es que siempre hay en clase alguien que te distrae, o distraes tú mismo a veces, porque ese día no es tu día, o cualquier cosa, pero yo pienso que es importante aprovechar el tiempo en clase, porque si tú entiendes lo que llevas en clase, en casa ya es la mitad de trabajo. Porque si yo entiendo los problemas que hacemos en clase, en casa es la mitad, es nada más que ponerme, pum, y hacerlo. Sin embargo, si no lo entiendo, <laughs> pues tengo que estar rompiéndome la cabeza yo aquí solo. Cuando en clase, si atiendo y tengo alguna duda, pues se la pregunto al profesor y él me la resuelve. Y yo me quedo ya tranquilo.